En este segundo tutorial vamos a explicar las funciones básicas de Trambuild para completar el modelo de un edificio, una vez importada la geometría con el plugin de Google SketchUp. Utilizamos el deck del tutorial antecedente para entrar en el modelo del edificio en Trambuild a través del Type 56. En la ventana Trambuild Manager se visualizan todas las zonas térmicas de nuestro modelo, mientras en la ventana Project encontramos las características generales del proyecto, cada zona tiene una propia ventana, donde está la descripción geométrica del edificio, con cerramientos opacos a la izquierda y transparentes a la derecha. Podemos cambiar el tipo de cerramiento y añadir los factores de sombreado, como valores constantes o valores asociados a perfiles, como input o schedule. En la barra superior de herramientas definimos las condiciones generales de diseño. En el Type Manager se definen los materiales de los herramientas opacos. Podemos crear nuevos herramientas o modificar los que ya existen, añadiendo los materiales de las librerías, darles un nombre y un espesor. Podemos también crear nuevos materiales. Para esto es necesario definir su conductividad, capacidad y densidad. De la misma forma, en el Window Type Manager definimos las ventanas. Podemos seleccionar entre nuestra lista de ventanas, crear nuevas o modificar las que ya existen. Disponemos de la librería de Trambuild, que son bastante completas e incluyen varios productos comerciales. Utilizamos el Infiltration Type Manager para definir el tipo de infiltración de la zona térmica que puede ser constante o seguir un perfil según un input proveniente desde el deck, o más bien un perfil según una schedule aquí definida. Se pueden utilizar o modificar las schedule de las librerías presentes en Trambuild. De la misma forma, definimos la ventilación en el Ventilation Type Manager siempre como valor constante, input o schedule para el caudal del aire, la temperatura y para la humedad. Lo mismo vale para la calefacción, donde definimos bajo el mismo principio la temperatura de control, la potencia y las condiciones de humectación. Y así también para la refrigeración. Definimos temperatura, potencia y deshumectación. En el Game Type Manager se introducen las ganancias internas, según su potencia radiactiva y convectiva y la humedad absoluta. En fin, en Schedule Type Manager existen unos perfiles diarios y semanales predefinidos. Se pueden modificar o crear nuevos, o más bien utilizar los perfiles de las librerías. Ahora entramos en la definición de detalle de cada zona térmica. Una vez definidas todas las condiciones de proyecto en los Type Manager de la barra superior de herramientas, entramos en cada zona. Escogemos el tipo de infiltración, seleccionando el tipo existente o creando uno nuevo. De la misma manera, escogemos los tipos de calefacción, de ventilación y de refrigeración a partir de los tipos que hemos creado en el Type Manager. La ventana de las ganancias permite definir por separado las ganancias internas. Se puede definir el tipo de ocupación según normativa y asociarle un perfil constante con input o con schedule. Se pueden seleccionar los ordenadores existentes y definir su perfil de uso de la misma manera. Para la iluminación se selecciona la potencia metro cuadrado y la parte convectiva, y se define el perfil con el mismo principio utilizado hasta ahora. Se pueden añadir otras ganancias a partir de cero o seleccionando de las librerías de Trambuild. Una vez se haya hecho esto para todas las zonas, se definen los outputs, que saldrán desde el Type 56 en el deck. La temperatura del aire y la demanda sensible están puestos por default. A estos podemos añadir otros outputs, escogiendo entre los nodos térmicos que corresponden a las zonas térmicas creadas. Para los nodos seleccionados, podemos escoger entre una multitud de outputs. Hay outputs específicos del nodo, como la temperatura del aire, las ganancias por infiltración o por ventilación, y muchos otros. Escogemos, por ejemplo, las demandas de calor y de frío sensible. Muchos de estos outputs se pueden agrupar por grupos de nodos térmicos, por ejemplo, para imprimir resultados por plantas. Luego están los outputs que se refieren a las superficies de los herramientos, como por ejemplo la superficie interior y exterior de un muro exterior. También se pueden sacar los outputs del comfort, como la temperatura media radiante o el predicted mean vote. Y en fin, están los balances, por ejemplo, el balance energético para todas las zonas o solo para un grupo, y muchos otros. Una vez definidos todos los outputs, grabamos, cerramos Tramville y actualizamos los datos en el Type 56. Podemos ver que entre los outputs aparecen los que acabamos de añadir, y ahora el modelo está listo para la simulación. Gracias por mirar este tutorial. Para cualquier duda puedes contar con nuestro servicio de asistencia.